Tlaontlaltipak tlakame mechtlawelita, xmatikan ika achtopa o onechtlawiltakeh nehua. Tlan nemehuameh nemohuikaskia, keon tlaltipak tlakame yehuan xnechneltokah, yehuameh mechtlasohtlaskia, ken yehuameh notlasohtla. Pero nehua onemechtlapehpeni intzah laontlaltipak tlakame. Yehua ika ontlaltipak tlakame, mechtlawelita, pampa xoknemohuika ken yehuameh. Xkelnamikika ontlen onemechihli, que tlaquehueli más ueística, xqueon iteco. Tlanehua nechtlahyowiltia, nemehua mehno mechtlahyowiltisque. Nimantlau kitlacamatque no temachtil, no kitlacamatizque, oyehua nemehuameh machtil. No chimes chivilisque sano pampa xquixmati oyehua onechahtitlan. Tlanehua xniquihuanohnozasquia, yehuameh xquipiyasquia tlahtlacohli, pero aman xacahuelisquihtos. ihcuac onitlahtlaco, xnikmatia ika ontlen onikchiuh tlahtlacohtli. Te onyehwan nechtlauelita, no notahtzin. Xkipiyaskeh tlahtlacohtli, tla xnikchiuaskeh intzahtlan, ontlen xkaman yakahokichiuh. Pero miak tlahtlamachi, ni onikchiuh. nimayehnechtlauelita, nimano no notahtzin. Pero ihki chiva para no cumplirowa ontlahtloli yehuan tlahcuilolnestica Ne para ni Nemechilia nochi uiske. Me nigomettlamatisque, ni pa un sinagogas. Ni son Nimangasis ontonahli, ihkuak san akin nomechmiktis, kinemilis ikakitekipanoa Dios. Yehuain kichiwaske no okixmatke, ni nionehua. Pero ine mechilia para ihkuakasi son tonahli, ihkuakiko mechchiwiliske, ningel namigiske ikaneho yonemechilija. ikuajonipeon nemechmachtia, xonnemechili intlahtlamach, panpanehua nemouani nemilla.